Kora, I posted your paper. Go check it. All the best for your exam. Okay, ma'am. Ma'am, is helping others good habit? खुद को स्मार्ट समझ रहे हो क्या? No. ये तो आता है ये भी आता है ये इतना सिंपल पेपर है कुंवर तुम्हारा एग्जाम कैसे था अच्छा गया मैम मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए थी कुछ नहीं पढ़ा आई I मीन mean, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर से थर्ड क्लास में आना पड़ेगा मुझे कुवल ऑल द बेस्ट तुम्हारे हिंदी एग्जाम के लिए मैम क्या मैम आज ईवीएस e एग्जाम है ना नहीं पर मैम मैंने तो ईवीएस e के लिए पढ़ा है good luck Inky, Pinky, Ponky. Father had a donkey. Donkey died. Father cried, Inky, Pinky, Ponky. अकड़ बकड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ से निकला धागा चोर निकल के भागा मैम पेपर टफ है क्या मुझे नहीं मालूम एक मिनट रुक जाओ दो मिनट में तुम्हारा पेपर आ जाएगा oh god oh god oh god अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो अगर मेरी मेमोरी से सब वैनिश हो गया तो तो तो मैं तो पक्का फेल